Merci Nancy à Today TV, aujourd'hui à un avertissement, Alors n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche des notifications pour ne pas manquer nos vidéos prochaines. Mie ni maman coordinatrice et coopérative de femmes pour le développement et le progrès social. Ile omo i omo vraiment ginsi tout seul et tout tu c'est que c'est compliqué, ninaweza si ke femmes. Unaweza detail en Swahili kama uh, cooperative ni sawa kikundi tu mm. E, tulifanya kikundi wa mama tukue pamoja, ndio hiyo kikundi wa mama ndio mnagabula franga hii kikundi si hatuya afika mesira kukabula franka, ni hmm. kikundi ya kufaa iko ya kazi mingi eh, objectif yetu kwanza ya nguvu ni kulite contre kupiganisha umaskini kati ya wa wamama. Tunakuta sana wamama wengi wanakuwa ndani hali ya kulialia, wamama kunateseka, unakuta maisha yote yanakuwa tu wamama mama anateseka sana. Ni sisi wamama tuliona hapana, ifo tu tujiorganize, tukuwe vile mesire ya kufanya sisi vile tuonekane na tujulikane kama mama vile kwa ya maana kwa watu wengine. Eh. Ah, julikana sasa si mnaanza pia bwana sasa? Hapana, ah. hapana. hmm. Bwana ni bwana. Ah, hiyo yenyewe mko nayo hiyo? Hakuna, Yeah. Mwanaume ni mwanaume, unaona kwa Biblia eh, Biblia inasema mwanaume ni kichwa sawa, Kristo ni kichwa kanisa. Unamaana kwetu si cooperative, tunaishi wanaume tu sana, hatuna ile tabia ya kunyanyasa wanaume, hapana. Tunapenda tusaidie wabwanetu. Mwanaume vile mtoto wa mtu, napenda oh mama, unafanya kazi hapana, ulombe chumvi, ulombe alimeti, ulombe bunga, ulombe nini kupapa, hapana. Ifo mwanamke ajiretuve. Eh, sawa ajiretrouve ah, na asaidie bwanake, asaidie bwanake. Seke mulikonstate ke amukuwa nasaidia wa bwana juu na, na nyi peke amukuwa najisaidia juu deja jinsi ulianza ulisema iko kuelimine ile povrete, kumaliza umaskini kwa nyumba. Ndio. Mbali ya hili tunasema ke ni kusaidia vile babwana. Ndio. Bila hata kusaidia tu bwana, ifo tusaidie ichi yetu sawa ye hata province yetu Ituri fo mama anafika kulengo nye anajisikia vile paske tunakuta vile hapa ku, kuituri wapi abiendeki unakuta mama mwenzako unaona huko na kapasite utapesha msaidia me unaishiwa pale, ndio tunaomba ifo tukuwe na kikundi cha kusaidia wenzetu basaidia ku conseil na mwae ya finance uswatiko tu conseil kama banaizi endelesha ile sio eh, ku procedure ya kumaliza ile umaskini si... basaidia mfaso gani? Hapana, si eh, tunasaidia mama kwa maneno mingi e, tunasaidia kukosea kikunje tu tunalima shamba kikunje tu tunafanya kazi ya samaki e, kikunje tu pia tunafanya kuna kazi mingi, kufuga bakuku, kupiga mapa, kupiga kwanga, iwa mama bajiretrouve ndio. Sawa, Naweza pokea tu telefoni yako, haina tatizo. Pokea, decroche. Conseil gani yenyewe unaweza patia mama mwenye haingia mwele community? Anaweza kuwa petetre na haipata, me mwenye hapendi sasa kutumika uswate kusaidia ule kusaidia kujisaidia na kusaidia foyer yake. Conseil nitapatia mama ni hivi, kuna lazima wamama wafike kwetu, adhesion hatuyatia mkazo juu haki tunapenda watu wote wajiretrouve ndani na cooperative. Tuko mamwa mingi sana mama, kuya usiongoe tu mambo mengine unaoga kusema keo oh, kula deso no kwetu adeso pule mama haiko tupenda mama tekuya na mama ifono atumika mama, usiongoe tu bwana mama, utabeba mimba hapana, nilete tu papa kufanyisia pana ifo kitu ngine mpaka unajiretrouve unafanya ndio mimi nakosema mama wenyewe mnabakia kunyumba, mtafute cooperative. Mtakuya na tuko na kazi tunawapatia bila hata kapitali yako. Kuya yako tu kama kuna lazima kuisha samaki unahusisha, uko lazima kupika mapa unakuya, uko lazima kupika kwanga unakuya. Ili ndio kazi tunapozewa mama. Eh. hey. C'est bon, merci. Eh, mlikuwa na ceremony le jour passé, ulongea si hata kama bwana yako anakuwa naisha lewa huko sanse mama ya kumkamata tu na kwa sauti ya upole unampeleka chiku kitanda seri pale, usha autorize ile bulevi yake pima kwa ye, ile kadri ya amour lewa me c'est le conseil nous les tous la fois passée ulisema ke unaizi mnyangula unamtia kwa kitanda na mwa upole hata nakuwa zeroe eh, namfungulia mlango me apre pale nikaendaga tu nikafaa deba na mama wakasema no mie siwezi siwezi faa kitu hili akilewa hata nabakia tu pale nje pokwa ulisemaka uli no inaomba donc wewe unasolicite bakuwe namfungulia mlango mamake uzeroe kumaonyo kosee na mamama eh. mafundisho wale unafse juu ya afwaye mama, hata bwanako ni mlevi, akifika retare kunyumba uko na devora kumfungulia mlango paske haiko wengi ulioa ile bwana na bwana ndio ulioa wewe, iko kazi yako kwanza. Mama kuna kazi kabambi ya kufanya kunyumba, mama kazi ya kuchunga ile bwana, mama kuna kazi ya kuchunga watoto na ukipokea papa akifika retare siwe kama juu ya nini ituma bwanako ananja lewa ya kwanza au ananja ulikuta ineko mlevi saa zingine komportema yako mama inatia mwanako na ananja lewa papa alitoka tu kwa nyumba anatoka nje hapana siseme kwa kuautorize ubie mapapa hapana ni kwa sema kwa juu unakutaka wakati ngini maana unafika kufuae wengine bure tunaona tu bwana marafiki naita kuya tukutumizie chupa moja kesho mbili tatu inaendelea yake tu. Mbaya usema kama papa tu anatoka na bulevi unamfungia mlango hapana. Petete la bandita pasha kuwa pale kwa mlango bana mzuri bana muua. Sasa kosa gani yako mama? Wakati kama wakati papa alifika unamprotege, unabeba papa mnaingize kunyumba. Eh, hey, sana pon. Sasa akikufa na huko na mzigo wa watoto. Uta, utafanya je? Ndio nisema mama, huko na devoir que papa ifo, akifika retari unafungulia mlango, chakula unampatia anakula, mai unampatia anakoka. Unaona ile bulevi vile inapunguka. hiyo wakati natenda vile nawaza mama, kuna wakati nasema wakati ya mama Rena kwa katika kat, mate wakati bulevi inaenda kupunguka, ndio wakati sasa unaanza letea mashauri na namna pole pole hapana kuhamakia pa bwanako ndana batu kubarabara wapi eh -eh. bwana yako hiyo kutoka na ah, mama okay. mwingine uswate na fie mwingine okay. sijui kama ulisemaka eh siwe kama pale utamwankadre aye eh. seki alifika na iko mlevi namwingiza kunyuma me sasa una comprendre ke anaanza toka sasa inji eski haita kukwaza seki akifika na ile zeroer se akukua mlevi me alikuwa inji kwa ile ka unawezi jikomportea ye uswa unaezi letea conseil ba mama ye kwa ile point. Conseil nitapatia mama ni hivi, mwanamke kukuta bwanako na mwanamke mwingine haiko banabake bote tu njo unakuwa watu wanawake wanapendana na mabwana. Hapana, mwingine sasa yuko rafiki, utapasha kuta mwanako kelke pale wanakala ingine, mwanamke wanafanya kopi ya maisha iko bo ukikostate ile problemu kusema ke bwana wako kuna tembea na msike ingine, ukibakutanisha usifaa fujo pale paske ukifaa fujo ewe mwenye unajifezeresha dede, unafezeresha bwana wako, mwana utaka mingi ingine pikaka sangini anafika kunyumba hawe modele kwa keire bwana bwana unafika falsafa na kashase kumkono kupokea papai vile hawe kupokea bwana wako hayo kukaribisha. Bwana kunaona na yote. Akitoka nenda kutana na mwanamke mwingine nje. Ikunyamkuwa mkaribisha. Nzuri maongezo ya bien. Ai. Nje nakutana nakutanaka na na baba wengine 5 sasa mimi naleta kosana bwana wako kuna atoka nje Frema usikuwe mtu akumpiganisha kwa barabara. Mwanaume ni mtu wa heshima. Mwanaume hayuko mtu wa kumfezeresha kwa barabara, hapana. Kama unakutana na yeye una nafasi ambayo unapita unamchunga kunyumba pale vile mwanaume wakati una akili sema mm, mwanamke yangu aliniletea heshima kule, hapana, Ifo na mimi vile nimpatie heshima, utatalamba usame eh, na maana na heshima kutoka tini na tele mwanamke ainje vala ava konse gani hizi patia mama mwenye apendage tumika mufwae? Konse yenye mimi tawapatia mama nyewe aupendi kutumika kufwae eh? mama ifu natumika. Inakuwa wakati mmoja mwanako takufa. Itakuwa wakati mmoja bwana anagonjwa. Inakuwa wakati mmoja bwana kuvoyage. Leo hichi yetu nakuwa na mambo ya vita. Sangi mwanako unatumika unjia mbali. Fasi nyinyi haikuwa tu mpesa pesa na kwaka hapana. Sasa utafanyikana je mama? Yele mtoto anagonja yuko kaa ya risk. Anatafuta kufa. Utakimbia wapi? Kazi yako hiyo ilikuwa natumika ile ndio itakusove. tu. Mama mingi pa wa bwana abo meme kwa masomo boko walipia watoto wa masomo. Papa kwa ah, mbali tu ah, mama leo hata sina franga chakula. Unaona mama anatosha franga anauza chakula anasaidia papa. Unakuta ile hata mapendo ilikuwa chini, unaona mapendo inalamuka. Ndio unakuta bwana mingi unakuwa na wivu na, na mwanamke paske anakuta bibi yake kuna avantage na ndani ya nyumba. Kwa hiyo kuachia njia hivi mwamuke asitumike hapana. Yuko na mabwana wengine wenye hawapendake mabia vile atumike iko. Mwanamke kuna hamu ya kutumika me bwana anasema eh, eh, stop. Bo iko na ba na ba erere nyingine ba remark yenye iko. Sasa ingine mama ushakatumika mbele unakamata franga kuliko bwanako. Ile kwa erere tuko kumakosa atuka ba mama kama kwatumika usitie usitie e, franga kupita mwanako ah, fika kumwisho tuko preske kumwisho me point yangu utaidevelopaka siku yenye utarudiaka kwa hii buni ya Today TV panske na mwenye penda angalia makonsei ya mama yenye aliletaka na hizi andika Lewi mars video iko tu pale chini, unaingia mwele mavideo unaangalia le 8 mars T'as pas tellement conseil en détail. Eh, coopérative twa panga njo ouverture yake me hatu yatosha vraiment date kabisa yenyewe itaita yenyewe itaonesha sema hapa tuna nini. Hapana, tukapangia njo eh, tukaona. Sasa utarudiaga tena kumedia yetu na tuinforme kama itakuwa siku fulani, ndio oh. ah. Eh, kama tuko karibu mitawasinyale karibu sana. Mm Uh, nilipenda kwa utulete 3 points avant kati video, utulete 3 points enyiko iko très enyi naleta